te motoka biki amusingi republika nebazibba netufuna refugees recent an international conference on refugees twafuna mm. ebillion ya dollar solicited billion what happened bainflatinga ba refugees bayokya obuma obusakasooli mukisenge bukwata omuliro bani nebazirwanira era omunyampi omusoga omunyampi gwe bagoba omunyampi isambule whois accuse of doing something done bwe nali mpandika ekitabo kyange nti obunyampi politics nakijja mu bwakabaka naye mbaga nti bakabaka bedda bayagalanga okulowooza nti si bantu ne bapurezidenti bakwata obuyinza nabo nebagala okulaga abantu tukita mystification okweteekako obwebintu nti mubutu tv yamulaganga nga ava muggulu ate bwe yabanga eggalawo tv yazaire era ngaemulaga dda muggulu nebakugamba abalebesibe nti mubutu bwaba yagenze france okuwumula nekabalioti abeerayo hmm. era nga kikwesoninga mubutu yayambalanga ediba enkufira nga yadiba lyango nti yagirwanyisa yattengo kweyalijja mystifying because mubutu joseph mubutu yali muntu bugundi bwati woze journalist waziki after coming to power misfire yemuserefu obutuseseseko kugumwendo wa zabanga segwanga etaleka nseera ku kyalo kekitegeeza mbutuseseseko kugumwendo wa zabanga segwanga ye zabanga mystification hmm. nyerere kulukutye christian nga nakati agenda kubeera alindire okubeera omutuukirivu yatambulanga nakagoke nebayisa olugambo nti nyerere maama we wabeere erimu era nyerere yatuuka e london ngaakagoke yakerabidde mu statehouse naddeyo nakakimu kawunda yabeeranga nakatambaala akeeru kasanguza amaziga yakasiganga kumuka wamulalimbwakabira gwanga alumiddwa nnyo a practice that was prevalent in kabaka yekadays sajja bemengo beesiganga kamulali mu maaso nebakaba nti bakabira beni omukazi yazaala beni omukazi yazaala beni kakati if you go to emperasirasi mpologoma ya yuda yatambulanga nekibwa nga kimuli ku kibekabeka in all meetings ekibwaki to scare the population hmm. gundi kinyata yakyusa nelinnya li joseph kamau nafuuka kenya ta ettaala lya kenya talina buzaale bwe aa tamanyi kitaawe eh, eh, eh, jomo kenyatta oh, thats why bakoga nti mwana wa kabalega had to kill his history to appear abnomo mhm. yayambalanga mm -hmm. jacket etali njozi nga tajoza nomukufu gwa lenin nga taga nti mucapitalist kakati baliaders bonna musebeni ono gwesabyemu bikanga bantu obuteyayina ewalking stick nemma bwabulina musajja mukulu ayina okusibwamu ekitiibo mawo naye agulina walking district ndooza omuggo ogwo guba gulinga ddamula eya buganda gulina ndooza gwera ngaeyo guli mubagonde kubanga miti somebody was telling me ti ababiito omuti guli e mu northern uganda baguyita bito kati omwana gwe bajjayo omwava ekika kyababiito bamwogeranga nibagaa nti ono omwana yazenyeranga mu muti omubiito thats how kabalega kana kabalega kakati you see when i look at all of this yes nze nina info anti mbabulya mwekyo ekibakola obubi nze nina information to analyze ebintu bya wano byonna uh-huh. one mafia temugisobola miafuya yatandika wano okulandika okuzimba amakanda mu 27 mafia neyingira mafia infiltrated all the secretars of government and society yatandika 27 kati yamaanyiera mafia ejja kufuga uganda emyaka ataano museveni ngaavuddeko ejja kufuga emyaka ataano ogisubira okukwata obuyinz anti eyina sente it has infiltrated amawulire gaayo mwe zino lovudedi ezidenti byebitatukiriza okwogera byabalokole you go to the catholic church obyogerereyo it was infiltratedbagiwambabagiwambabo eh, bonna institutioni ezaali zikola akabi baziwamba nti omusajja akuba nti the papa is coming back gavumenti ewe abeerubaga sente nga papa tayinza kujja nze nembaga nti papa tasobola kuva mu nsi naddayo afuuka chipu kakati bamafiya mu buli kintu ekibeerawo bo babeeramu tikakati gwe kankubuuza omuntu atalina mwana yakoze ebigezo byayine bwe bifuluma obeeraki hmm? eh. eh. atalina muntu yatambuddebe bakugamba nti emotoka efunye akabenje hmm. what do you do okuba kwebaka weyongerako eh. nze wenabeera nemotoka enyingi mm. kuba nze banombabaza nzize zirijusinga namuntu ono nyo just for historical purposes naye nga kamunye etomedde enyimirira kamunye emotoka ekoza etakisi ate basooka zitemako namba lwasi mm. are you safe so kakati gwe olwaleero olinda museveni ayogere wamutaddemu influence ki eh, abagezi bamutaddemu ddayo influence nti bano enamba yeyongedde tuli ku hmm. bibiri mumeka kakati tanzania eri kubitaano mwana kakati fe abaggalawo ne tanzania etaggala wani asinza muna amagezi anti meka bo bali ku constant mu urising president yakugamba nga nti kavu yaffe eri flat why is it that the number increases whenever we reach the destination there would be destination wetumalako lockdown hey. omuwendo gulinya yes gupapala gupapala two tukite inoculation theory mm, the people who have inoculated museven are those who are dealing with minister of health inoculation kitegeeza nti i can influence a leader speech ye mm. hey. nti kunenkitegeera nane gavument organization zibikola mm. bano bonna tv byomulaba ku tv byonna babikola kakati nkugamba nti bwe baba mmere nga baagala emmere gabwe what do they do bakulaga abantu abafa enjala mm. omusajja akubye mukazi we lwa mmere abaana bakoze babatibwa mmere abatemivu b'emityana ndaba mmere why so that those people who are selling food musevenisudupanike mugule emmere enyingi abantu battiŋŋana basoka tukita inoculation theory jiwapia to be sympathetic olioko omuganda ga nti anakulyako amenvu ekinakulyako amenvu kisoka kususa museveni is influence you publish many stories in mm. your media that all of these problems are coming as a result of lack of food balina kyebalya nabaga ndi mujeziwulya estory the most important item as far as coronavirus is concerned is sanitization have you heard have you heard in any publication in any media institution where people are saying that man kills wife over sanitizers mm -hmm. why bamafia mu sanitizers tebaliimu mu production ya sanitizers bamafia tebakoleramu mm -hmm. obwo obusentesente obwo bwakama ekitambula tebabukoleranti nedda mutemuli mane omu temuli mane bo babba nyingi ebabayingira mukirimu kakati another clever institution that has tried to inoculate to influence museveni's decision mm. is the task force task force yesterday announced tukuze nemotoka tugenda nakuzimba ekifo webakeberera tugenda nakolaki hmm. but you are making a very big mistake mr katongole ampuliriza ku top radio kwoli 89 katonyeze mukaaga my friend katongole mm. is making a very big mistake mm. ye bamuleeta as mafias as a double eddobo bamubbiremu bati lusafa kubanga bakuteeka mu kaki 22 sudai reject museveni's appointment o repercation zenkigaana nzina future yange nkigaana anti bo tebalabwa katongole yajo kifiiramu bano bakulutu bali hard call bapoliticians bo basurvivize many scandals the person who faces the problem is katongoleyy i think katongole teyatunulira kintu mwagenda its an assignment and past one that committee is a unique committee mm. having gone the experience they went through through by choga mukanakateko kakanakawande mm. the mistakes of the choga mugulu mbakubuulira negamba nti miseke gyebakola babba sente za chogam in the same way nga bwebabba ezenzige eh, nga bwe babye zino kati bali ekyabakola obubi all the money came from parliament money coming into parliament you must account for it in before parliament kati kana akakiiko bamafya bajja ne bakabala one how do you create a committee where we shall not make accountability in parliament tebagikola tebalina accountability that's why they can do whatever this is not government money the money did not come from government tagiyingiramu ne palamenti tegiyingiramu bana abasajja babala ne katungule tekimanyi this committee is not guided by enero this committee eyina akawunti yayo eri mustambika esayiningibwako abantu babiri babeyambisa bweyambisa they just used as stooges me you cannot me you cannot i have a future you must to put beyond such a committee i must read was it putin pressed by an act of parliament what type of committee is this because i have a futureanti kiyambabo eh. government yo kyeyakola there are two things government weyagenda mu parliament nejjayo sente yatege ababbi bamanyi bajazizaayo thats the struggle between kadaga to discredit kadaga agenda okubabuuzanga naye yawunya dda t kadaga bagamba nti pulezidenti museveni ayinza okuzanya gemu ne kadaga oba pulezidenti bwaga nti okulonda kuyinza okweyongerayo hmm. abuyusitated ekibeerawo eh, ngaokulonda kweyongerayo mu mateeka constitution ekuga nti singa okulonda kweyongerayo kwa pulezidenti hmm. parliament kan extend eh, by six months there is no provision eh, for presidential elections hmm. singa pulezidenti museveni akkiriza okulonda nekweyongerayo beyond the constitutional day as required by the constitution using any excuse obuyinza bukwasa sipiikasipiika yakuuma obuyinza anti lwonaku lwokulonda ate sipiika teyaweebwa time entosalenda power asobola oba kulungula emyaka etaano tembeera tenatebeera nabuuza sheeke ejjo nemubuuza sheeke tyetegete kyenadde njagala emuga sheeke gwe kankoboozi eh, oyinza okutalaka mu busiraamu fe bakristyan tukulabanga ekyangu tinkutalaka naye mbulya conditions ezikomyawo omukazi gwotalasi zabadde very difficult nga mulimu nomukazi okusooka okufumbirwako ewalala ayinza obutadde olwembeera etamusobozesa kudde kakati diosink museveni ayinza okutalako obwa pulezidenti ngaokudda kwaba okuzibu semateeka asomuwaliriza okuwa sipiika nga bwoganda yan tekisobola naye thats why the mapias wuli okufa are now fighting kadaga they are not fighting kadaga as an individual their fight they want by the time this situation emerges where museveni can hand over to parliament nga speaker aliwo mulala nga waabwe bana basajja babala the only people babala mu uganda is me and the mafias kuba ye president sijja muteeka muyabala eh. naye ababaza museveni tuli babiri mu ggwanga muno the mafias and myself era olunaku kendi bayingiramu bwe nti mujjakkoabamu eh, eh, society eba eweddewo koyingira abamafia yes kubanga abala bonna tebabasobola the lawyers are silent mm. the, the psychologists are silent the professors of economics are silent kati basomeraki kuba ensi yonna eyimiridde kubayigirize the battle over coronavirus is between politicians and medics nti minister wa brazil owa agriculture manye wa heres yaresigninze in one week why yengaomusawo tayinza kukiriza pulezidenti wa brazil ali ku ekonomi tayagala loko down kabamalawo mhm. kubanga ekonomi brazil ekagentina etuyiteko no kakati trump aga nti ŋenda kukola vaccine bave mujje mukyakale abasajja bamugamba vaccine tekolebwa omwaka gumu nekitundu si amyezi mukaaga tulina okujjako abantu bano tufune bapioneers abakkiriza okubagezesa tulabe infect ati kati ye trump olowooza musiru ye trump ayagala kalulu kanovembanti abazungu bali babala nze omuntu eyansomesa propaganda yanyamba nyo nepoticalsiensdeeroge yamudeedire kakati ye trump kyebamukoze trump akoze bwati ekintu kyenyini kyebakola nsambu kyebakoze trump kyebakoze abadp kyebakoze abadp mu america bakomezawo obama obama ayogera n'okusinga onaani eyali vaisi we candidate biden obama is a campaigner now because it is between two presidents how would i handle as obama nalihandle ya isu ya coronavirus wano biden tavaayo ayina ebizibu bye kuba mu america bagenda nebagaa nti esenata yesimbe kuba president gavana kati emyaka 20 waliwo eyaliwo eyali aza okubisimbawo mu dipire bamugoba why for the last 20 years the yali amaze nga senate yali awakanya ebisiyaga awakira ki awakanya ki when he became president ngena bayina obajjamu obululu nebamugaa gwe toli ponisi ku bigundi busuulwa what has been your track record abamerika tebali bweba kakati ono gundi lwadde yakayiseemu bamianda yali amutwala nemugaba nti ono yakutte abakazi yakoze eki kakati tude itis obama kyebakola nsambu nti omugenzi nsubuga yali wiiki nga talina kyakoledde eh, omugenzi eh, eh, bwe yavuganya n'ensambu ne bategeera don't defend nsubuga zirikoti talina kyakbut deny nsamba obululu yavuma kabaka yavuma kabaka yamuvumaki nga tebakyogera this is what has they have applied to us kakati nkugamba nti wano mu uganda baprofessors bonna bamafia babawamba the person who can talk about political issues is in debesa who is the professor of history where did the professor of political science go the professor of economics talabika wabaddeyo oyo abaddego babadde bawaana ennyo oza bamulimuand cannot talk oyo niwagaba gwe babadde baleeta mu economics oyo waabwe kuba byebaprofessa bonna e makerere sex for max ani ate noyogera ti makerere edikirainis yes kubaba kuba baprofessa bano mafiye kuba baprofessa either to take their projects oba okuba kuba babonoone kati in the process tewekyali professa asobola kwogera kakati mumawanga azerizal nti fetutunulidde omuntu ogwo yoweri museveni kati ate yoweri museveni awuliriza nnyo eh, groups ezimumafiyalism nti the committee yes komiti eyakatongole etulaga nti eyina emmere nyingi komiti yakatongole etulaga yaguzidde yaguze nemmotoka nezigulya ministry heres where did that money that, was, that came from parliament to do these things go yesno kubulira kikugatifa balina amagezi yes people now are giving food that is sustaining ugandans e, e, e, donated food eva mu balokole eva mu bahaaji abakatuliki besinalaba nnyo hmm. omanye nti busoga egaba emmere okusinga buganda kamuswaga yagabye ebintu okusinga kabaka ye kabaka bamuzanyira mu miliyoni kikumi bakireese nga te nazo sizize kati batoga anti bo bebalina strong organization eh, intelligence yafa ekyo whatever the president brings up reflects ebyabano eh, nti theavoled opinionated his mind mm. nti namba yeyongera if the number is increasing then change the formula omulwadde bamuwa eddagala nayongera kuba bubi do you continue with the same medicine hey, if what uh, keeping ourselves inside sacrificing has not curtailed the figures then what do we do change the strategy the president must change the strategy if this is true ekyokubiri ne bajja bakugamba once when you want to see the mafia a mafia does not provide a long term solution hmm. mafia tejjawo nsonga lwe batandika okulwanyisa takisi baleete baasi nebatandika okulwanyisa takisi baleete ebaasi nabagamba mu 2012 hmm. why don't we stop the importation of the kamunyezi as they did in kenya bagaana eh, oh, lwaki omusajja aleeta bodaboda nemugijjaku omusolo nemutigumya agiguze why don't we stop these bodaborders because the bodaborder is not supposed to operate as a passenger vehicle hmm. tekiriyo thats madness nenjaga gijeeku omusolo ebodaboda is an illegality ebodaboda is not supposed to carry passengers abaana bayiya buyiya nga mutunze utc mujubye mwaba utc the private people came in to help you to fill the vacuum bwemaze okubaba takisi utc mwajiba peoples mwabiba amini byeyalekawo we came in to help you netudda mu transport bwemugeze tukoze e mutujje mu kampala tugende twavuwale as if we don't have abatakisi nebaletaka amayambala kalinga omulambo oguli ogufuduse mu coffin mayambala mayambala mayambala agambye ati wayizi mayambala mayambala talina namupiira gwa gali lina namupiira gwa motoati kyenkubuulira nti kakati the issue kati balwana nnyo mu kampala waliwo omukyala alwana ennyo baasi ziyingire okumanya balina amaanyi bajja betekamy ate betekamy naye bajja mumumakalu bwekibanga wadduka mu kampala to help the people of kampala abantu ba kampala n'obalekera ababbi bababbe bannamugwanya kati kabakumira ddala akalulu ye bakamumi nedda lwaki yadduka mukampala lwaki yaddukam nedda lwaki betikam yadduka mukampala nalekamu namugwanya isstratege betikam naye wa bas yes ne betikam wa bas no yeyeronda yaliganyaeryaliganyaanagana ogenda kubwadvisor banamanya nti bbanabajja kunjaogatebakamnobetikam yatulyamu olukwe oh, nadduka batutikomye mukampala yeyefuula ataliimu era abalonzi tebajja kukuwa kubanga tobayambye iwe minisita have you helped the people of kampala ayagala kwesimba nedda ayagala kwesimba mu noosi watas watas betekamya dani to help the people of kampala bamugjamu eh, bamafia naye ali part of the mafia ganga bamugjamu bamugjamu betekamya ne bamutwala eri gyasirike ffe batunyige era eyo strategy bamafia bebamujja mu kampala ye yasabanayedde kirabika ye yasaba munzijo mumwe mutulukunye bano nako tebajja kkakuwa nakalugja wadduka tebajja kakuwa baalubaga nosi tebajja kakuwayes kakati nekubulya negamba nti mafia tesolvinga problem you have been talking about the traka drivers bangi the president natugamba kuba ye president bamukwata nzinkimanyi mm-hmm. nti kasakukyalo bakufuula omusajja omukulu mm -hmm. baba ku disamiens museveni is championing the east african federation but i can uh, bet my money mm. it will not be realized in his lifetime agenda kirabako hapana kubanga ngali president oba nimbulamu ngali president aja kirabako why to get a federation one there must be power the high indeed like in the european union america yagatta germany ne france to counter the spread the spreading of communism from eastern europe america pumped a lot of money it was an american military strategy mm. two the two countries france and germany set up benchmarks to join their group mm. it must be democratic it must be um, eh, value, western values respect western values so all countries that joined the, the european union from two okutuuka kati weziri mm. yayina okumala okuapplyinga ne bagiverifyinga oba eyina democratic principles mm. three there must be a dominant force nti ecomogo nigeria ka nigeria bweyadikirayininga e, gundi negikuba negimalawo e, babaita batya bakololaki bakolaki kino ekibiina kyabayekera ekiri agenda the nigerian army was desmetbakola haram, haram. haram. Mm. byabasiramu bagizimba mpola diolimemba nti nga bagenda mukulonda nga bagala gundi bamumisa akalulu eh, eh, obasanjo mm-hmm. e, e, baleta omukazi lawala mm -hmm. nti bamubyamanyija bamukwatire mubwenzi nga obasanjo yasinza famu yembize nigeria nga banonya omukafiri akobentinge mm kukuba omusiramu amanyi obasanje omumeka ene noisi olwo nigeria egenda kubanga nigeria kyebakola bapurezidenti ba nigeria bonna bava munoza nigeria abasinga obungi tewali kyebakolayo waabwe babayingiza mumaje kati demokurasi bwajja abanoozana basigala baavu like in uganda yes nti abanoozana basigala baavu kakati tesoboka not now because sovereignty ekintu ekisinga obukulu mu federation first realize that your countries are not politically or economically viable have we agreed all the, the member countries have they agreedtruly economically viable and politically. and politically to form one group in east africa who is our dominant group like in nato nato there must be america the command of nato forces is an american general the, the, the, the nato the standard weapon of nato is an american weapon ekomogo ekomogo einani nigeria kati chad yeyadda mugundi buli omwapa awasikiro genda mu sadaka eina south africa is a power mm. is a military and an economic power esobola okuyamba buno obuwangu buto nabo bugidispictin imagine kakati ffe muganda waffe yatusikira olowoza ayina obuzibu yerusali yeah. ffenna tuli bagagga tetukwala olinga ova akabanja e, e, obuntu bwa mirundi haw mugagga olaba nange akyasasulya abaana sukulufiis nange era abaana bange bamufeera bagendayonti oli omumanyi muki kakati oyinza okusabawo fallout ngaamaka gali omusika mugagga omusika womugagga tebasabana bintu because helps them more than mwetemeramu nky obubanja mu bukayanire when there is a dominant factor kakati mu east africa temuli dominant factor anti kakati bali bamuwulira bo bali kakati bakugamba nti ye tagenda fe tulina agenda uhuru kinya takugamba ngu twabukanye ne ruto lwaki isana mining mairigase nze sina chance yecommitting that this is my last and final tam tam mafuguli tayinza kubeera tayinza kubeera nga ye last ye first gundi president wa tanzania atafunye second tamu mu kyama kya mapinduzi neekubwa tasobola ayina tamu ki eki kakati nitusanga rwanda is stable kuba wayi rwanda ekiika mu sadaka rwanda memba ya sadaka ate rwanda memba ya south african